Jeszcze raz ulica Rumiankowa we Wrocławiu, osiedle Żerniki okolica gabinetu weterynary, weterynaryjnego 18 lutego 2014 Filmuje Darek Kraśnicki z Wrocławia